Merhaba arkadaşlar. Sunum başlığı dikkatinizi çekmiştir sanıyorum. Scrubber karbon emisyonunu nasıl artırmaktadır? Bu videoda bu soruya yanıt vermeye çalışacağız. Bir gemiye scrubber takıldığında yüksek kükürtlü yakıt kullanarak SOx emisyonlarını azaltmak mümkündür. Ancak bir emisyonun azaltılması bir başka emisyonu artırmadığı takdirde. Scrubber bir gemiye takıldığında statik bir filtre gibi sadece SOx emisyonlarını azaltmamaktadır. Filtrenin çalışması için bir dizi pompanın da kullanılması gerekir. Scrubber kullanımı durumunda gemi büyüklüğüne bağlı olarak sistemde kullanılan pompaların çekmiş olduğu güç ihtiyacı Ana makine mevcut güç tüketiminin binde 5'i civarındadır. Bu değer 5000 kW güç tüketen bir makine için 250 kW anlamına gelmektedir. Bu durumda ilave güç ihtiyacı nereden sağlanacaktır? Tabii ki dizel jeneratör üzerine ilave yük binecektir. Eğer tek DG kapasitesi yeterli değil ise ikinci dizel jeneratörün devreye alınması gerekir. Bu yakıt sarfiyatını daha fazla artıracaktır. Bu ilave güç tüketimi doğal olarak geminin toplam yakıt tüketimini ve dolayısıyla karbondioksit emisyonlarını da artırmaktadır. Bu videonun kapsamında olmamakla birlikte Varsilan'ın kendi kataloğunda verilmiş olan değerlere bakarsak sistemin ilave güç talebinin doğurduğu yakıt maliyetlerine saf su tüketim giderlerinde eklenmesi gerekecektir. Gelin isterseniz bu güç talebi nereden kaynaklanıyor kısaca bakalım. Sonra gerçek bir dizel jeneratör performans eğrisi üzerinden ilave güç talebinin ortaya çıkardığı ilave yakıt sarfiyatına ve sebep olduğu karbondioksit emisyonlarının boyutunu değerlendirelim. Şekildeki grafik gerçek bir dizel jeneratöre ait performans grafiğidir. Başlangıçta gemi dizel jeneratörünün 400 kW elektrik ihtiyacını karşılarken grafik üzerinde saatlik yakıt tüketiminin 86.6 kg olduğunu görüyoruz. Scrubber takılıp sistem devreye alındığında sistemin ilave güç ihtiyacı mevcut ana makine gücü 5000 kW olsun. Bu durumda scrubber'ın güç tüketimi Mevcut ana makine gücünün binde 5'i yani 250 kW alır. Bu durumda jeneratörün yeni çalışma noktası 650 kW olacaktır. Bu yükte yakıt sarfiyatı ise saatte 129.6 kilogram olacaktır. Scrubber'ın kullanımı esnasında ortaya çıkan ilave güç talebine karşılık jeneratörün harcamış olduğu ilave yakıt miktarının 43 kilogram bölü saat olduğunu görmüş oluyoruz. Şimdi de fazladan yakılan 43 kilogram bölü saatlik yakıt sarfiyatının farklı DG çalışma saatleri için hesabını yapalım. Bu hesaplamada yüksek yükürtlü yakıtın fiyatı 250 dolar olarak alınmıştır. Dikkat edilirse bu geminin farklı çalışma saatlerindeki ilave yıllık yakıt tüketimi 258 metrik ton ile 365 metrik ton arasında değişmektedir. Yüksek yükürtü yakıtın emisyon faktörünü 3.2 olarak aldığımız takdirde çevreye yaymış olduğu ilave karbondioksit değeri 825 metrik ton ile 1170 metrik ton arasında değişmektedir. Bu bir gemi için ilave olarak 41.250 dolar ile 58.500 dolar arasında bir masrafa karşılık gelmektedir. Dikkatinizi bir noktaya çekmek isterim. Bu maliyetlere saf su tüketim ve atık yönetim maliyetleri eklenmemiştir. Bu maliyetlere sodyum hidroksit tüketim giderlerini de eklemiş olsaydık toplam ilave maliyet yılda 119.250 dolar ile 169 bin dolar arasında değişecekti. 250 kW ilave yük talebinin seyir esnasında tek bir dizel jeneratör ile karşılanması mümkün olmadığından dizel jeneratörler paralel çalıştırıldığında bu maliyete %10 daha eklemek gerekecektir. Peki bu maliyetleri nasıl aşağı çekebiliriz? Mevcut gemilerde 2023'ten sonra yürürlüğe girecek ilave yakıt vergisini nasıl azaltabiliriz? Bu soruların cevabını bir sonraki videoda açıklamayı planlıyorum. Değerli arkadaşlar, kanala abone olarak desteğinizi sürdürmenizi bekliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın değerli arkadaşlar.